皆さんこんにちは日本から山本です前橋の市長ですこのネットワークチタスローのネットワークに来ていろいろな国がみんな環境やあるいは自然を守るために一生懸命頑張っているのを聞いてもうとっても驚いていますそして、え前橋、え日本で 活躍するチッタースローの町としてみんなと一緒に頑張ってまいりたいと思います本当に勉強になったたくさんのことを勉強して帰ります